Halo teman-teman kita unboxing lagi ya ini model mobil sport ya teman-teman masih seri 8 in 1 ini ada 101 piece dan nomor serinya 103290 dan ini bagian belakangnya ya teman oke langsung kita buka dan rakit ya teman-teman